じゃんリベンジしに来ちゃいましたました。 じゃん買いましたハーフで700円 富士のレンズのキャップなんですけど比べると結構でかいフルのサイズだと全長6 0ンチくらいあるそうですなので3 0ンチかな食べきれない分は冷凍しようと思います4日日持ちするそうです